深夜为我亮的最后一盏灯，那时刻照耀我专属的心。多少次送我独自离开，红红着眼睛，转过身，头发渐白的背影。蓝蓝的天下面，小小的。 想。 小时候，每次用尽力无法将你背起，这一次，我想我一定可以。好多年，有些话在嘴边总没能说清，但此刻，唱这首歌给你。 再多苦难，你的笑声是我生命的书签，留住了每一个永恒的瞬间。可是我怕看着你悄悄改变的脸，被无声的时间刻出深深的线。 相信最美好的，已经在下一刻。